Salve galera, tudo bom com vocês? Hoje aqui é mais um vídeo do canal e eu vou trazer pra vocês aqui um PES 2012 mod 2022 atualizado rapaziada para Android Lite 150mb é muito top, então eu quero que você deixe seu like antes de começar esse vídeo então agora vou mostrar pra vocês os Alex atualizados Música